የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና ለማደራጀት በሚል የወሰነው ውሳኔ በአማራ ክልል ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስቷል። ህዝባዊ ቁጣም ቀስቅሷል። ውሳኔውን በመቃወም በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉባቸው ብርቱ የአደባባይ የተቃውሞ ሰልፎች ካለፉት ጥቂት ቀናት አንስቶ በተከታታይ ቀጥሏል። በታጠቁ ኃይሎች መካከልም የተኩስ ልውውጥ የተደረገባቸው አካባቢዎች መኖራቸውን ነዋሪዎች ለዶቼቬሌ ተናግሯል። በብዙ አካባቢዎች የመጓጓዣ አገልግሎት የተቋረጠ ሲሆን የንግድ እንቅስቃሴ የታጎለባቸው አካባቢዎች መኖራቸውም ተገልጧል። የክልሉ መንግስትና የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ አመራር በተለያዩ መግለጫዎቻቸው የአማራ ልዩ ኃይልን በተለየ መንገድ የሚጎዳ ውሳኔ አልተወሰነም እያሉ ነው። ነዋሪዎች በበኩላቸው ህብረተሰቡ ላይ ላለፉት ጊዜያት በተደጋጋሚ የጅምላ ግድያና መፈናቀል የፈጠሩ የተለያዩ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን ሳይፈቱ አማራን ለጥቃት ለማጋለጥ የተሸረበ ሴራ ነው በሚል ተቋማቸውን ቀጥሏል። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። ውሳኔውን ተከትሎ ያልተጠናቀቁ የማንነት ጥያቄዎች፣ የወሰን ጉዳዮችና ሌሎችም ችግሮች በይደር እንዳሉ ልዩ ኃይሉን እንደገና ማደራጀቱ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል በሚል በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ቅሬታዎችና አለመረጋጋቶች ተፈጥረዋል። አለፍ ሲልም በታጠቁ ኃይሎች መካከል የተኩስ ልውውጥ የተደረገባቸው አካባቢዎች መኖራቸው እየተነገረ ነው። ግጭት ከተነሳባቸው አካባቢዎች አንዱ የሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ አካባቢ ሲሆን በከተማዋ የትራንስፖርትና የገበያ አገልግሎቶች እንደሌሉ አንድ የዓይን እማኝ አመልክተዋል። ንጋት ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ነበር። አሁንም ተኩስ አንዳንድ ተኩስ አለ። ቆቦ አንድ ሶስት አራት ኪሎ ሜትር ነው። በጣም በቅርበት እኮ ነው። መንገዱ ምናምንስ እንዴት ነው? አሁን ተከፍቷል። ከወልዲያ ወደ መቀሌ፣ ወደ አለማጣ ወደዛ የሚሄደው እየተላለፈ ነው። እንደገና መከላከያም በየበሩ አለ። አሁን ደህና ሰው እንቅስቃሴ አለ። ግን የከተማ ትራንስፖርት ምናምን ገበያ ዛሬ ሰኞ ነው፣ የለም ዝግ ነው። አስተያየት ሰጪው እንደሚሉት ግጭቱ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ነው። በአካባቢው የፋኖ ታጣቂና አመራር እንደሆነ የገለጸልን አስተያየት ሰጪ በአካባቢው ግጭት መኖሩን መሆኑን ለዶቸ በሌ አረጋግጠዋል። ባለፈው ጎብዬ ላይ ትጥቅ ተፈታት መከላከያ ጋር ተጋጩ። ቀጥሎም የምስራቅ አማራ ፋኖ ጋር ወልዲያ ላይ ግጭት ተፈጠረ። እኛ ልጆች መስዋዕት ከፍገሩ ሰሞኑን መንገድን በመዘጋጋቱ ውጥረት ቀረመ። አሁን ላይ ደግሞ ይባስ ብሎ ዛሬ ገባነ ጦርነት ላይ ብዙ መስዋዕት ማለ ብዙ ክፍልም አለ። ዞሮ ዞሮ አሁን ድረስ ያው ውጊያ ነው ያለው ከተማው ቆቦ። በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር መካከል በምትገኘው አላላ አካባቢ በአማራና በኦሮሞ ታጣቂዎች መካከልም ግጭት ከጠዋት ጀምሮ መኖሩን የሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ ከተማ ነዋሪው አቶ እሸቱ ባለቤትነትና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰንበቴ ከተማ ነዋሪው አብደላ ያሲን አመልክተዋል። በደሴ ከተማ ዛሬ ጠዋት ላይ የተቃውሞ ሰልፍ እንደነበር አንድ ነዋሪ የገለጹ ሲሆን የትራንስፖርት አገልግሎትም የለም። ሁሉም ነገር ዝግዝግት ብሏል። አጠቃላይ ሁሉ ነገር ነው ጸጥ ረጭ ሻይ ቤትም የለም። እንኳን መንገድ ጎማ ያቃጥላሉ። በየቦታው ምን ይላሉ። ከተማው በሙሉ ድንጋይ ተዘግቷል። ባንክ የለ፣ ምን የለ፣ ትምህርት የለ፣ ሁሉ ነገር ቁሟል። በባህር ዳር ከተማ በተለምዶ አባይ ማዶ በተባለው አካባቢ ትናንት ምሽት ሁለት ሰዓት አካባቢ ወደ አንድ መጠጥ ቤት በተወረወረ ቦምብ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን አንድ የአካባቢው የዓይን እማኝ ገልጸዋል። ከተማዋን ዛሬ ከሰዓት በፊት ተዘዋውረን እንደተመለከትነው አብዛኞቹ ሱቆች ዝግ ናቸው። የከተማ ውስጥ የትራንስፖርት አገልግሎት ቢኖርም ከባህር ዳር የሚወጡም ሆነ ወደ ከተማዋ የሚገቡ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ ተሽከርካሪዎች የሉም። ትናንት በጎንደር ከተማ በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የተሳተፉት የጠለምት አማራ ፋኖ ብርጌድ አዛዥ መምህር ጸጋዬ እሸቴ በሰልፉ ላይ ሁሉም የክልል ልዩ ኃይሎች ትጥቅ መፍታት አለባቸው፣ የአማራ ልዩ ኃይል ተነጥሎ ትጥቅ አይፈታም የሚሉ መልእክቶች ተላልፈዋል ብለዋል። አያይዘውም መንግስት ያለ ውይይት ጉዳዩን በግብታዊነት ጥልቀት የሄደበት ነው ሲሉ ተችተዋል። ተጽፎ መጣ ደብዳቤ ታወርዳላችሁ፣ ወቅቱ አሁን አይደለም ነው ህዝቡ ሳይመካከል እኛ ሳና ዝም ብሎ ታወርዳላችሁ የተባለው አካሄድ በጣም አደገኛ እና አደገኛ ነው። በጣም አሁንም ዘንበል አለ እንጂ አልተደፋም። የፌዴራል መንግስት ሆነ የክልል መንግስት በውይይት በምክክር ነገሮችን ወደ ነበሩበት መመለስ አግባብ አለው ብለን እናስባለን። ሰልፉ ምንድን ነው? የአማራ ልዩ ኃይል መፍረስ የለበትም። ልዩ ኃይል በአጠቃላይ በክልል መፍረስ አለበት። የሁሉ ክልሎች መፍረስ አለባት። እንዴት ነው አማራ ቢግናን ተነጥሎ እንደ ተራ ነገር ደብዳቤ ተጽፎ ፍርሶ ተብሎ እንዴት ይመጣል የሚል ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ አለ። የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታ ማጆር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ሰሞኑን ለብዙሀን መገናኛ በሰጡት ማብራሪያ የሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይሎች በአዲሱ አደረጃጀት ውስጥ ይካተታሉ። ኮሚቴ ተቋቁሞ እኩል በጋራ ነው እየተፈጸመ ያለው። አሁን እኮ ከካላሽን የተሻለ ብረት ይታጠቅ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ ህዝቡን ይፍታል እያልን ያለ ከእኛ ጋር የሞተውና ወደ ህጋዊ መስመር እናስገባው እንጂ እንበት ነው አላለም። ሁለተኛ አንደኛውን ክልል ኃይል እንዲኖረው ሌላውን ክልል ግን ኃይል እንዳይኖረው ግን አናደርግም። ክልሎች ሊይዙት የሚችሉት የጸጥታ ኃይል አንድ ብቻ ነው፣ እሱም መደበኛ ፖሊስ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በሰጡት መግለጫ ደግሞ ፕሮግራሙ በሁሉም ክልሎች ተግባራዊ እንደሚደረግ ገልጸዋል። ሆኖም ግን የአማራ ልዩ ኃይል በተናጠል ሊበተን ነው፣ ልዩ ኃይሉ ትጥቅ ሊፈታ ነው የሚል ቅስቀሳ በመደረጉ ውይይቱ ከመጠናቀቁ በፊት አንዳንድ የልዩ ኃይል አባላት ከካምፕ እየወጡ መሄዳቸውን ተናግረዋል። አለም ነው መኮንን ለዶቸ ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ሳምንት ውስጥ ይፋ ያደረገውና የክልሎች ልዩ ኃይሎችን በአገራዊ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ የማስገባት ያለውን ውጥን በፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያዩ አስተያየቶችን አስተናግዷል። ውሳኔውና ውሳኔውን ለመተግበር የተጀመረው እንቅስቃሴ በተለይ በአማራ ክልል ብርቱ ተቃውሞ ገጥሞት በርካታ ከተሞች መደበኛ እንቅስቃሴም መታወቁ ተዘግቧል። ውሳኔውን በተመለከተ ሁለት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባላትን በማነጋገር የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል። ባለፈው ሐሙስ ምሽት የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን አፍርሰው እንደገና ለማደራጀት መወሰኑን ተከትለው በአማራ ክልል አለመረጋጋቶች መፈጠራቸው ይታወቃል። በተለይም የፌዴራሉ መንግስት እቅዱን ለመተግበር እየተንቀሳቀሰ ነው መባሉን ተከትሎ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች መንገድ የመዝጋትና ሂደቱን የመቃወም ሁኔታዎች በስፋት ተስተውሏል። ይህ የመንግስት ውሳኔ በመግለጫ መገለጹን ተከትሎም የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጡት የአቋም መግለጫ አንድ ጠንካራ የሀገር መከላከያ በመገንባቱ መርህ ላይ የምጣረዝ አቋም እንደሌላቸው ገልጸው በተለይም በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ኃይልን የበበተኑ ጊዜ አሁን መሆን አይገባም በሚል ውሳኔውን ግን ነቅፈውታል። ከዚህ በተቃራኒ ግን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ሰሞነኛውን የፌዴራል መንግስት የክልሎች ልዩ ኃይሎችን በትኖ በመከላከያና በፌዴራል ፖሊስ የማዋቀር ውጥኑን ከደገፉት ይጠቀሳል። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ሙላቱ ገመቹ ለዶቼ ቬሌ እንደገለጹትም እኛ እንደ ፓርቲ ከአሁን ቀደምም እንመለከት የነበረው ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። ልዩ ኃይል መፍጠር ማለት ተገቢ አይደለም። አሁን በፊት ያካሄዱ ክልሎች በየራሳቸው ህገ መንግስቱ ያልተገለጸውን ኃይል መፍጠር አልነበረባቸውም ብለን ከአሁን በፊትም ሀሳብ ስናቀርብ ቆይተናል። የታጠቀ ኃይል በየቦታው ካለ ሰላም አይገኝም፣ አንዱ ለአንዱ አይታዘዝም። ስለዚህ በሀገሪቷ ላይ ሽብር ነው የሚፈጠረው እና ስለዚህ ተገቢ ያልሆነ ነው ብለን ነው ከአሁን በፊት ቃወም የነበረው። በተለይም በአማራ ክልል ይሄ ሂደት ተቃውሞ ገጥሞታል። ለዚህም ደግሞ ወቅቱን የጠበቀ አይደለም ብለው የሚያነሱ ወገኖችም አሉ እና እንዴት ነው የሚያዩት? ይሄ ምን ያህል ችግሩ የገፋ ሊሆን ይችላል? ይህ የታጠቀው ኃይል እኮ ለሀገር ጠንቅ እኮ ነው በየቦታው። ይሄ ግን ጠመንጃ ወድሮ ይሄ ተገቢ አይደለም፣ ለአንድነታችንም ለሀገሪቷ ሰላምን ጠቃሚ አይደለም። መንግስት ወስደዋለሁ ያለው በአንድነት አጠቃልላለሁ፣ በህገ መንግስቱ መሰረት መከላከያ እንፈጥራለሁ። ሀይሎቹን በዚሁ ጎልባቸው አካባቢዎች አሉ። በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ አካባቢ ደግሞ የተኩስ ልውውጥ መኖሩን በሰሜን ሸዋ ዞንም እንዲሁ ግጭት መኖሩን የአይን ምስክሮች ለዶችቨለ ገልጸዋል። ብልጽግና ፓርቲ የሀገሪቱ የፖለቲካ ተዋናያን ህገ ወጥና መርህ አልባ ካለው እንቅስቃሴ እንዲቆጠቡ አሳሰበ። ፓርቲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴው ለብዥታና ተገቢውን መስመር ለሳተ የትርጉም አንድምታ ተጋልጧል ብሏል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች መንግስት ልዩ ኃይልን እንደገና ለማደራጀት ያሳለፈው ውሳኔ የቀሰቀሰው ተቃውሞ መቀጠሉ እየተነገረ ነው። የመጓጓዣ አገልግሎት በበርካታ አካባቢዎች መቋረጡ፣ የንግድ እንቅስቃሴም የተስተጓጎለባቸው መኖራቸው የየአካባቢው ነዋሪዎች ለዶችቨለ ገልጸዋል። በአንዳንድ አካባቢዎችም ግጭት መንቀስቀሱ ለዶችቨ እንደተቀበለ የገለጹት እማኝ በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ አካባቢ የተኩስ ልውውጥ እንዳለ ይናገራሉ። ባለፈው ጎብዬ ላይ ትጥቅ ስታጠቅ መከላከያ ጋር ተጋጩ። አክበም የምስራቅ አማራ ፋኖ ጋር ወልዲያ ላይ ግጭት ተፈጠረ። እንደኛም ልጆች መስዋዕት ከፍገሩ ሰሞኑን መንገዱን በመዘጋጋቱ ውጥረት ቀረመ። አሁን ላይ ደግሞ ይባስ ብሎ ዛሬ ገባነ ጦርነት ላይ ብዙ መስዋዕት ማለ ብዙ ክፍልም አለ። ድሮ ድሮ አሁን ድረስ ያው ውጊያ ነው ያለው ከተማው ቆቦ